és generar un model energètic alternatiu, diferent, que realment aposti per les energies renovables i properes, que fomenti la producció ciutadana descentralitzada, no? que redueixi els costos i sobretot que activi el sector econòmic local, empresarial local, perquè sigui una, també una oportunitat empresarial per moltes de les empreses, no? petites i mitjanes empreses d'aquí del nostre territori i sobretot que, que defensi no? I, que, i que serveixi d'alguna forma per construir aquest dret a l'energia, no? un servei públic. La idea és que puguem doblar tota la instal·lació eh, municipal que, que, que hi ha a la ciutat i que a més a més doblaríem també doncs, la que es va fer l'anterior mandat i començar a mobilitzar d'una forma substancial doncs, també la generació i l'inversió privada tant a nivell empresarial com també a nivell particular.